जनाब यह गेट इनकाउंटर गो बिल्कुल तिस गेट गि मगर कंस पता कंस नर कह पनस पनस कारस मसूल कह दुकान पे सह दुकान पे कह जमीन पे सह बिल्कुल जमीन पे जनाब जनाब यह गो तकरीबन पाँच साढ़े पाँच टाइम उस दिखो सिलसिलो जारी आर्मी आए दो खबर होता रहता यून गसान आर्मी तो पता लग नड़ो दो हमें पुस्ता कुस्तान मनीषर अथ सिलसिलस मे गई अथ सिलसिलस मो फायर फायरस सती गरस मज कह महमान वहमान तमित क्या मे मदर गुजरेम अत सिलसिलस मे गरे क्या मेहमान वहमान अ सिलसिलस मज यड़ पे अति मे आए दीगर लड़क मे फोन कर बाको गामो पे गो इत फलानी शहीद मे पता अत क्या गो क्या नो बाकी छे अत मज कहीं तो पता सो सिर्फ खुदायस तो इन गर पता अस बिल्कुल अत मज एनकाउंटर बासो तो ब्रीफ कि यह चलो कैंसस टाइम ना यह चलो कैंसस कालस चलो ये धमाक हूँ तो गो गोडन गो गो फायर अथ सो धमाक तह पत गई फायर क्या पत कर वारा फायर पत आव जलूस वलूस तस बिल्कुल अमिच पता बिल्कुल ये मकानस पतम साइड रोजान वे पत आय कह हजूम पुजूम आव पत और बेद पसंद सलम नजर आतश अच्छा, कर तम कर् मे फोन दोपन सलाम कह तो अच्छे फायरिंग चलान मे तो चलान हो मगर पई क्या दल दोपन हे सरताज गो शहीद नेटस आई खबर तम पो मे टासा टासा आखिरकार गई दह पंद टास इकवट तम पे गई पांच ठ मिनट दह मिनट लगभग अच्छे अच्छा जमीन थी एम दुब दुबन हो आयतो ब्रह्मण सब और खोद नाटा जीर गोसे ही हमने सास्पेटिल वार्डन वाओ कस फायर गई इमन इमन से मु कोरा ओड फायर वायर न होशन ठीक है टास एस गसन होड़ो टास 5 10 बूज में जाब को जाके 5 10 टास तिम छन पता यमो त्राय किन हमत बिहार में चिमन से मिलन ओशुन कानो बो इंसान कालाई दिवन ताल योर दिगे टास होड़ दिगे टास हिसा उशमत योर गया होड़ गया टास गया ठीक हां مگر ایل جی گو نا پتہ تھکے مے باسو یہ ایل جی پہ تھوت لسے پتہ درائے نا نبر اس کمو کتو نیران نبر اور یل جلسہ کھول یمو دو گامو سہ ووت یت مشید آنگن ات درائے یہ گامو نبر یہ کم پھلو گۄڈنٮ۪تھ کتھ یہ سا تمو سا گٔے زہار وہار زن پتہ پتہ لوکمو چاین گوٚٹ لوکمو چاین گوٚٹ ییٚتہِ وٕچھا کٲنٛسہِ خوٗن أنٛدرٕ کَنہِ یہِ حظ ٹار گامس کانٛہہ ٹار سانہِ گامس کانٛہہ साने काम अगर ऐसे कह सबूत दी कहाँ सबूत दी ऐसे सब अंदर कैन फोन तो तेल तेल एक छोन शीश छोन काट छोन हम्म। मेडिकल काम पे करा लोग जनाब दवा हाँ? तो लड़का कि मैं आई तो ऐसे ले ले मतलब हाँ, है ना जिस त्रेमी दूध का अच्छा, त्रेमी का छन हाँ। जिस ये तम तोड़ फोड़ कोड तेमिस छोन ये छोन बेटर हम्म। ठीक جناب مٲلۍ تٔمِس ترٛوو میٚیہِ حظ دوا دُکان پٮ۪ٹھ تہٕ أتھۍ سِلسِلَس منٛز سپوز سکوٗن ما ہیٚکہِ ہُہ تہِ ما ہیٚکہِ